assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilayman albatta hozir bitta avliya talabonga qatnashingizlar bugun kechki payt 21:00 da xudo xolagan bo'lsa finalimizni aniqlaganmiz albatta biletimiz narxi 500 rubldan hozirning o'zi 96 dana biletimiz saqlab qolibdi общий bilet o'yinimizda ya'ni 499 dana qanday bilasizlar, albatta главный prizi 100 ming rubl kim o'tib olsa promoy xudo xolasa kartangizga talab beramiz 100 ming rubldan boshqa 20 ming rubllik bor o 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan pul konvertlari albatta opsiyani kirsangizlar barcha ma'lumotni olasizlar kartaga xurshid deb chiqadi taylab saqlanib chiqib haz whatsappdan jo'natingizlar 1-2 minut ichida biletlaringizni qabul qilasizlar albatta o'yinimizda 96 dana biletimiz qolgan hamma burt burib bormayman sharoy aloq bitta iltimosim ya'ni laykni bosishni unutmangizlar albatta efirimiz ya'ni bizning videomiz keng tarqalishi uchun hamma to'g'ri burib bormayman 96 dona bilet tashmondagi hamin shaft